还有，我跟你们做点什么介绍？那个就是爱美嘅男孩子不适合，可能适合，看你要不要。啊，为什么每一次我画眉的时候呢，我对你说，我化妆没有擦粉的，不是我皮肤好不好？我我不知道，我没有擦粉的，所以我啊，当我画眉的时候呢，我觉得有一个困难，它比较很难上颜色。 后咧，当我想到咗之后，哇！v e r y good，就是用一个呢种嘅浆糊，我哋啊小孩子粘东西的啊，用种面粉啊，將米粉煮煮出來种嘅啊浆糊啊，你外面得買嘅？你認住嚟，咁你哋怎么抹你咧嗱？我示范俾你看嗱，用一支笔。为什么我要點樣做俾你看呢？因为我要方便俾你們，嗯嗱。 我画出来先，我画给你看，呢个就是我涂了结果噶。我涂了这个，嗯，这个没有颜色，因为眉毛啊跟只手不一样，因为我只手画俾你不太方便。 条啦。OK，嗱，我怎么画给你看啊？嗱，你看我只手啊，没有东西噶，啊，呢度完全没有东西噶，啊，没有东西噶。咁啊，然后咧，我将它涂了先，涂了先，然后咧，涂了咗之后咧，怎么画眉画得比较？ 以上眼色嘅，就是用这个方法，因为你唔用这个方法咧，因为我唔怕对你说，我化妆你有土粉， <laughs> 不是我的皮肤美不美？我不知道，只不过我真的没有土粉，所以没有土粉啦。我当我画眉的时候咧，就比较很困难上嘅眼色，但是我后嚟想到呢个方法，真的 very good 嗱嗱，我呢个就是刚才。 刚才我我涂了这个嘅，你对比一下，啊，你对比一下，啊，对比一下，啊，对比一下，咁啊然后呢，我又怕告诉你，因为个涂料呢种东西呢，它很容易上颜色。为什么？因为呢种笔呢很干啊，或者我哋咪皮肤，也是很干啊。所以我当我涂了呢种东西上去，然后涂很好，嗱。 我现在我完全不要这个线，完全不要线啊！要客气在这里，我画一条给你看。啊，嗰只手都还好啊。如果画一条尾咧，真系不一样嘅。我对你说，真系一样。手可能系画，啊，我就出一定汗水。如果你加了这个咧，画出嚟就好美嘅。如果没有加咧。 有可能是这样的，很难上色的，很难上色的。你猜啦，你自己认为啦。如果你呃试翻的，你觉得有效果的啊，用这个有效果的，你就用这个涂第一层，然后第二次就画这个。嗯，随便你啦哈。因为呢个画面系方便我自己的，因为我自从我用了咗之后呢，我条画眉特比较容易上颜色。 呃，有，因为我们没有搽粉的，所以也方便我们。我我之前没有擦唇膏的，只画一条眉。现 <laughs> 在戴口罩，连眉都懒得画了。 <laughs> 咁啊，然后我觉得真的很好，效果很不错。所以你要记记得来来啦，记住，是这样啦，祝你们青春美丽。